Aquí tenemos eh, el caso de Yai que se estuvo haciendo tratar durante seis meses. Aquí tenemos a la mamá, su nombre. Lucía Warlongo y mi hijo Henry Narváez. Cuénteme sobre el caso de su hijo. mi hija tenía leucemia linfoplástica aguda, eso lo detectaron en el Atán y nos dieron el pase a Solca. En Solca estuvo casi dos años y de traímos para acá a tratar porque no, hubo ningún resultado. Ya. ¿Lo, hay lo de Mm, no, pero ella prácticamente dijo que no sabían lo que él tenía, ni lo, que él estaba pasando, porque no, el medicamento no le, le hacía nada. ¿Recibió? pero empeorando ella. ¿Recibió quimioterapia? Sí, recibió quimio, recibió radio. ¿Y después de eso cómo estuvo? Mm, estaba mal porque de ahí le, se fue a terapia intensiva y, de ahí salió y ya no, no podía ni sentarse, peor caminar. Mm, ya. Eh, estos seis meses, la mejoría, el examen que se le mandó a hacer. Sí, le hice el examen y la pediatra dijo que ya no tenía nada. Y solo estaban las plaquetas bajas, pero eso no era de para asustarse. Entonces, este es un testimonio más de que la medicina natural y la moringa, que es el árbol de la vida, está curando el cáncer. Este es nuestro onceavo paciente curado de cáncer. ¿Ya? Aquí tenemos mi equipo el equipo de trabajo de enfermería, quien ha hecho realidad el sueño de esta madre, porque usted como mamá debió sufrir bastante y en nosotros encontró el apoyo. Sí, gracias a una señora que me encontró en el bus y me dijo, vaya ya el señor está ahorita en tal parte. Me dio la dirección y yo, yo me vine saliendo del hospital cargué a él y me vine porque él no podía caminar. Mm. Para nosotros es una gran felicidad porque siempre cada 15 días, eh, más que todo yo, siempre he pensado en mis pacientes de cáncer y si volvían. Y él volvió y estoy muy feliz por él. Espero que cuando seas grande decidas ser médico. ¿Qué quieres ser? Cuando seas grande. Veterinario. Bueno, pero recuerda estas caras, mira. <laughs> Ya tal vez cuando tú seas un un joven, nosotros seamos ya unas viejitas, ¿sí? Pero tal vez no te acuerdes nuestros nombres, pero lo vas a llevar, ¿ya? Lo vas a llevar en el corazón, que estas enfermeras y este equipo de trabajo te ayudamos, ¿sí? Y que tienes que salir adelante, estudiar, progresar y sentirte bendecido, ¿sí? Porque para mí tú y para, para todos nosotros tú eres un guerrero y venciste al monstruo, ¿sí? Un fuerte aplauso para él. Eso. Gracias. Gracias.